स्ट्रिंग फंक्शंस के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है मैं इन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि यहाँ दिखाए गए हैं इनमें से अधिकांश बहुत उपयोगी और नियमित उपयोग में आने वाले एप्लीकेशन के लिए अनुकूल हैं साथ ही जो वीडियो मैं बनाऊंगा या जो बनाए हैं उन सभी के लिए निश्चित रूप से अनुकूल हैं ठीक है तो जो पहला हम बताएंगे वह है strlen यह काफी सरल है जिसमें हमारे पास हेलो नामक एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो अब यह फंक्शन एक स्ट्रिंग लेगा और उस स्ट्रिंग में अक्षरों की संख्या की गिनती करेगा तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच अक्षर हैं और यदि हमें इस फंक्शन का इस्तेमाल करके वेरिएबल स्ट्रिंग की वैल्यू एको करनी है तो हमारे पास हमारे ब्राउजर में परिणाम 5 होना चाहिए अब अगला फंक्शन इसके लिए लागू होता है यदि आप एक फॉर लूप का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग अक्षरों के माध्यम से लूप करना चाहते हैं तो आपको विशेष सब स्ट्रिंग को भीतर लेने के लिए MB सबस्ट्रिंग की आवश्यकता होगी उदाहरण के लिए अगर आपके पास my name is Alex नामक स्ट्रिंग है और हम इसके माध्यम से लूप करना चाहते थे तथा प्रत्येक अक्षर को जांचना चाहते हैं उदाहरण के लिए यदि आपने नेम स्प्लिटर ट्यूटोरियल देखा है हम प्रत्येक अक्षर में से लूप करते हैं जब तक हमें एक स्पेस नहीं मिलता और फिर वहां से हम लास्ट नेम सेव करते हैं तो पहले मैं mb सबस्ट्रिंग एको करता हूं और फिर हम उस स्ट्रिंग को स्पष्ट रूप से बताते हैं जिसे हमें जांचने की आवश्यकता है आपको शुरुआती पॉइंट बताने की जरूरत है इसलिए मैं कहूंगा एक वास्तव में मैं शून्य कहूंगा और फिर लेंथ कहूंगा दो तथा यह माय एको करना चाहिए रिफ्रेश करें ठीक है हमें यहाँ माय मिला है ठीक है तो इसने क्या किया है कि यह इस स्ट्रिंग के माध्यम से गया है ठीक है हम शून्य से शुरू करेंगे और एक दो के लिए इसे यहाँ एको करेंगे अब मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा S T R L E N माफ कीजिए length equals S T R L E N of string इस स्ट्रिंग की लेंथ के लिए मैं यहाँ एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ और फिर मैं इस वैल्यू को दो से बदलूंगा जब तक मैं शून्य से शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ स्ट्रिंग लेंथ डाल सकता हूँ या माफ कीजिए लेंथ और जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं हमें पूरी स्ट्रिंग मिलती है और मैं यह भी कर सकता हूँ कि यहाँ अंत में अपने नाम के लिए strlen माइनस पांच पूर्ण विराम सहित लिख सकता हूँ तो मैं कह रहा हूँ माइनस पांच तो यह लेंथ में से पांच निकाल देगा और सिर्फ my name is एको करेगा रिफ्रेश करें और हमें my name is मिलता है तो यह दो फंक्शंस उपयोगी हैं और strlen का इस्तेमाल करके जो कि यहाँ mb सबस्ट्रिंग के लिए लागू होता है ठीक है अतः अगला फंक्शन जो हम देखेंगे वह है explode अब explode एक स्ट्रिंग लेगा जैसे कि यहाँ हमारे पास है चलिए लिखते हैं एक दो तीन चार 5 और explode फंक्शन explode एको करेगा यह आपकी प्लेन स्ट्रिंग को शुरुआत से अंत तक ब्रेक करेगा यह इसे एक एरे में ब्रेक करेगा मानिए कि हमें यह बनाना है और लिखना है मैं एक दो तीन चार पांच एरे के प्रत्येक अलग एलिमेंट में संचित चाहता हूं मैं कहूंगा एक्सप्लोर स्ट्रिंग नहीं मैं नहीं कहूंगा स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है मैं निर्दिष्ट करूंगा फिलहाल यह एक स्पेस है यदि हमारे पास स्लैश होता हम इसे स्लैश से बदल देते क्योंकि यह डिटर्मिनेंट होगा जहाँ यह शुरू होता है और यह सेपरेटर है यह दूसरी वैल्यू है तो फिलहाल के लिए स्पेस रखते हैं ठीक है तो यहाँ जो चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं यह एक एस्ट्रिक हो सकता है यह कोई भी चिन्ह हो सकता है आपको निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या चीज स्ट्रिंग को ब्रेक कर रही है एक्सप्लोर और फिर स्ट्रिंग का नाम और यह हो जाना चाहिए चलिए उसे देखते हैं रिफ्रेश करें अरै अभी अरै को एको कर रहे हैं आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक अरै को एको किया है हम यह कह सकते हैं कि यह अरै पर सेट किया है क्योंकि यह हमने अपने अरै के बुनियादी ट्यूटोरियल में सीखा था और यहाँ यह कहता है कि हमारे पास अरै है तो अब अगर हम इसी पर यह फंक्शन का प्रयोग करते हैं और फिर एको करते हैं वास्तव में पहले हमें इसे वेरिएबल में सेट करने की आवश्यकता है चलिए लिखते हैं exp array equals यह और फिर कहेंगे exp array और हम नंबर्स को एको कर सकते हैं हम शून्य एक दो तीन चार इस्तेमाल कर सकते हैं और यह होगा तो जैसे ही यह वैल्यू शून्य होगी यह एक के बराबर होगा तो मान लीजिए हमें एक एको करना है जो कि दो के बराबर होना चाहिए ठीक है हमने सफलतापूर्वक अपने एरे को तोड़ दिया है जैसा कि मैंने पहले कहा था हम यहाँ स्लैश डालते हैं और स्पेस को स्लैश से बदल देते हैं और हमें वास्तव में यहाँ वही परिणाम मिलेगा ठीक है तो यह एक्सप्लोड है अब उसका विपरीत इम्प्लोड है चलिए इसे हटाते हैं और आप यहाँ implode फंक्शन देख सकते हैं इसे join भी कहते हैं तो आप इसे join या implode कह सकते हैं जो आप चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा कि एक नई स्ट्रिंग तथा इसकी implode वैल्यू टाइप करूंगा और हम अपनी exp एरे implode करने जा रहे हैं ठीक है चलिए इसे देखते हैं तो हमने इसे किसी एरर के बिना कर लिया है अब यदि हम अपनी नई स्ट्रिंग एको करते हैं यह याद दिलाएगा कि हमने पहले किससे शुरुआत की थी कोई स्पेसेस के बिना लेकिन यह किया जा सकता है कि आप स्पष्ट कर सकते हैं कि किससे आप एरे ब्रेक करें तो यहां मैंने एक स्पेस डालने का निश्चय किया है लेकिन अगर आपको यहाँ स्लैश चाहिए तो आप एक फॉरवर्ड स्लैश डाल सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वापस आते हैं यह functions to and from array को बदलने के लिए हैं तो एक्सप्लोर तथा इंप्लोड और जैसा कि हमने पहले कहा था इसे जॉइन लिख सकते हैं अतः रिफ्रेश करें और हमें वही परिणाम मिलता है तो यह इंप्लोड फंक्शन है ठीक है अगले फंक्शन पर हम जा रहे हैं वह है nl2br अब वास्तव में यह फंक्शन कार्यात्मक और सरल है जब हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं जब तत्काल लाइन के आधार पर डेटा संचित किया जा रहा हो आप याद करें कि मैंने कहा था यदि आपने बुनियादी ट्यूटोरियल देखे होते तो आपको पता होता यह हेलो या यह कहूं hello new line another new line और मैं यहां एक अर्धविराम लिखता हूं जो कि यहां लाइन ब्रेक है इसे ऐसे ही रखते हैं यदि इसे एको करते हैं हम सोच सकते हैं कि क्या होगा हमें यह मिलेगा यदि हमें वे अलग लाइन पर चाहिए तो हमें br का उपयोग करना होगा तो यदि किसी कारण से आपको html का उपयोग नहीं करना है या यदि आप डेटाबेस के परिणाम से ले रहे हैं तो उसमें लाइन ब्रेक डालने के लिए आपको एक काफी जटिल फंक्शन बनाना होगा यह होता है जब लोग इसे डेटाबेस में सेट करते हैं अतः यदि आप इसे नहीं बना सकते हैं और डेटाबेस में सिर्फ यह लेम टेस्ट है आप वास्तव में यह करना चाहते हैं कि एको ऐसे हो कि इसमें खुद से ब्रेक डालना और उद्धरण चिन्हों की आवश्यकता ना हो लेकिन यदि आप एक स्ट्रिंग की शुरुआत में nl2br लिख रहे हैं और हम यहाँ पर कोष्ठक का अंत करेंगे आप देखेंगे कि यह उसी तरह एको करेगा जैसा हम चाहते हैं हमें ऊपर एक लाइन ब्रेक मिलेगा क्योंकि हमने यह किया है यहाँ एक स्पेस दी है चलिए इसे हटाते हैं तो nl2br के बिना हमें सभी चीजें एक लाइन पर मिलेंगी और NL2BR के साथ हमें अलग-अलग लाइंस मिलेंगी जैसे कि हम चाहते हैं अच्छा तो समय की कमी है इसलिए वीडियो यहीं रोक देते हैं अन्य फंक्शंस के लिए एक दूसरा भाग है कृपया उसे देखें आपसे फिर मिलेंगे यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद